Kamanda wa polisi mkoani Mwanza, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Wilbrod Mtafungwa amesema kuwa watu hao wamekamatwa kufuatia operesheni inayofanywa na polisi ah, siku ya tukio hilo la kinyama kabisa kutokea katika wilaya hiyo. Ni kwamba mwanamume aitwaye Mange Washa, huyu Mange Washa alikuwa amelala nyumbani kwake pamoja na mke wake. Wakati amelala, alivamiwa na watu ambao kwa wakati huo hawakufahamika. Watu hao walikuwa na panga, kisha baada ya kuwa wamevunja mlango eh, walikata kichwa chake na kutenganisha na kiwiliwili kwa kutumia lile panga lenye ncha kali. Mtafungwa amesema mauaji hayo yanadaiwa kupangwa na mke wake anayejulikana kwa jina Hoza Mazuri kutokana na ugomvi wa kifamilia uliodumu kwa muda mrefu kwani mmoja wa watoto wa familia hiyo aitwaye Masunga Mange alikuwa amefukuzwa na baba yake kwa tuhuma za wizi. Katika eneo hilo la Kiliwi wilayani Kwimba, tulifanikiwa kuwakamata watuhumiwa watano ambao walikuwa wanahusika na mauaji ya Mange Washa, ambayo mauaji hayo baada ya kufanya uchunguzi wa kina ilibainika kwamba yalikuwa ya, ya kupangwa na yalikuwa yamepangwa na mke wa marehemu. Aidha, kamanda Mtafungu amebainisha namna ambavyo watuhumiwa hao wametekeleza mauaji ya Mange Washa na jinsi walivyotiwa mbaroni. Twaye Makoye Lusana, jina maarufu Koye, huyu ana umri wa miaka 53, mkulima na mkazi wa kijiji cha Bugembe, ambapo alilipwa kiasi cha shilingi laki nane kama ujira wa kutekeleza hayo mauaji. Kwa hiyo wauaji wawili waliongezeka kwenye huo mpango kwa ajili ya kukamilisha tukio hilo la kinyama. Katika tukio lingine, polisi namshikilia Mereseni, Seni, mkazi wa Jiwe Kuu, kata Kitangiri, wilayani Ilemela kwa tuma za kutupa kichanga cha jinsia ya kike kinachokadiriwa kuwa cha miezi saba, mtu akiwa amefariki na mwili wake kutupwa kichakani baada ya kuharibiwa mimba na mtu ambaye wakati huo tulikuwa hatumfahamu. Sasa kufuatia tukio hilo, tulifanya uchunguzi wa kina na kufanikiwa kumkamata mama mmoja aitwaye Mary Seni. Huyu ni ana umri wa miaka 21. Katika kipindi cha mwezi mmoja, polisi imeweza kuwatia mbaroni watuhumiwa 104 kutokana na makosa mbalimbali ikiwemo wizi wa runinga, bangi, mirungi, pombe ya moshi lita 2270 na mitambo 14 ya kutengenezea pombe haramu ya moshi na heroini kete tatu sawa na gramu 2.3. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.